Kenapa kita penting mempelajari perbandingan agama ini? Karena saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual orang-orang yang berada secara ekonomi sekarang terjadi fenomena pemurtadan betul betul